Ну, Украинец. Да. Паспорта какие? РФ, ЛНР и Украина. Как вы вообще попали? В плен? До этого. Ну, то есть сперва пошли воевать. В 2017 году закончил учебу и пошел на контракт. А что заканчивали? Донецкий индустриальный техникум. Ну, сейчас транспортно-экономический колледж. То есть это средняя специальная, да? Среднетехническая, ну да, да, получается. Средне... Не, это среднепрофессиональная. По новым стандартам среднеспециальная, это получается по старому Бурса, а сейчас лицей. Угу. А среднепрофессиональная, это по старому среднетехническая. Какая специальность? Техник-механик, ну и автослесарь. В 18 году пошли на контракт. В 17 -м. В 17 да? э, так называемые войска ЛНР, да? ДНР. ДНР. На Донецке учился, да. То потом уже в ЛНР домой вернулся, пошел служить. Ну, то есть присоединились к ДНР или ЛНР? Сначала в семнадцатом году в ДНР пошел, я угу. там учился. Угу. То есть до войны я закончил учебу угу. и пошел в Донецке учиться. Угу. Сначала 93-й лицей, а потом в технику, он по старому поступил, транспортно экономический колледж. Угу. Закончил обучение и пошел на контракт в 2017 году. Что мотивом был? А ситуация на юго-востоке Украины. То есть? То есть 14 год, берем, да, 13 год был э, Майдан, где-то в мае, в начале июня э, начались обстрелы по городу Донецку. Угу. Я как раз жил в Петровском районе, это вот район Красногоровки, Старомихайловки, Марьянки, ну, там знакомые населенные пункты. Вот. И там пришлось от МИН побегать, будучи студентом. Угу. Вот. Думал, все это быстро закончится. Но, угу. соответственно, ничего не менялось. Угу. То есть на учебу ездили под обстрелами. А, в семнадцатом году закончил обучение и пошел на контракт ну, с той целью, чтобы вот все быстрее закончить. То есть левопальный провал. То есть воевать против Украины, правильно я понимаю? По факту, да. И сколько денег платили? На 15 тогда. Тысячу рублей, да? Да. И сколько на, на контракте пробыл? В общем, 5 лет. Потом же ПЛНР еще. С 17 по 22, да? По данный момент до плена. То есть у меня был год перерыва. Я с 17 по 18 первый контракт. Угу. Потом год на заработках в России поработал, ну и вернулся уже в Волчевск в 19-м и пошел в Лаванаре. А должность какая? Водитель-механик. Э, Чего? Э, был водитель-механик БМП-2 эм в ДНР. Э, номером расчета был то заряжающий угу. на С 1 А в ЛНР это водитель, связист. Ну, это по факту. Угу. А по штатке, соответственно, меня кидали по должностям. А в 22 году э, подписали контракт, правильно я понимаю, новый? я в 19 подписал и не заканчивал. И сколько, вот когда началось полномасштабное вторжение, да, России? 24 февраля. 24 февраля. Э, сколько обещали платить? Изменилась как-то зарплата после э, этого? Конечно. Вы получили в марте 55, то есть за февраль месяц, угу. потому что по тревоге заранее созвали, по угу а потом уже было 76. Это уже мы, получается, ну, за месяц э, до получаем, то есть в марте за февраль, в апреле за март. И, соответственно, до августа месяца было 76. И с августа месяца, то есть именно зарплата за август, сентябре мы получили 176. А как платили? На руки. На наличка? Да. А как это все происходило? Ну, есть ли боевого соприкосновения? Не-не-не, вот технически как это все я происходит? Вот сейчас, я же вам объясняю. Угу. Есть линия боевого соприкосновения, угу. то есть те некоторые линии обороны. Угу. По факту, то есть часть людей снимается, половина, получает деньги, где там далеко за нулем, километров 10, за 15. Приезжает, соответственно, бронетехника, либо Урал, забирает людей, отвезли, получили деньги – Соответственно, эта половина приезжает, другая половина поехала, получила. То есть это сумками все возится, да? Ну, приезжают как, и выдают... Как, вози, как возит Мы Нет, ну вот как раздача типа денег идет? А. За 10-15 километров длине соприкосновения. Да. И кто выдает деньги? Финчасть. Угу. И всем все наличкой, да? Конечно. Только наличкой. Почему так уверена только наличкой? Ну, потому что карточки нам обещали только с января. 27 а, декабря я попал в плен. Поэтому я карточки не видел. А где попал в плен? Белогоровка. А обстоятельства? 23 февраля у нас неделю ЧВК «Вагнер» в Солидаре. И мы зашли 25 февраля, получается, в Белогоровку. Ну, теперь Красным Лиманом, угу. получается, Харьковское направление. Угу. Ну, Белогоровка – это Луганская область еще. Угу. Вот. Ну, это недалеко от Лисичанска, справа э, это Кременная, слева Рубежная, по-моему, или наоборот, там по карте смотреть надо. Угу. Ну, Смотря как повернешь, соответственно. Угу. Вот. И нас, получается, я не знаю почему, то ли мы отход ЧВК «Вагнер» прикрывали, то ли что, у нас двое суток были под обстрелами. Угу. То есть заходили под обстрелами, ну, это у нас была, заходила первая группа из девяти человек и два сопровождающих, ну, с ЧВК. Угу. Обещали подготовленную линию обороны, то есть окопы, блиндажи, доты, соответственно, для РПГшника, э, место для, для, для стрельбы. Но, к сожалению, этого не было. Были одни воронки, чистый бугор, открытая местность. Мы зашли даже, когда заходили, то есть да прям в тыл. То есть получается вот пулеметная точка. Здесь позиция, вот тут бугор, где нас заводили. Мы прям почти под бугор подошли. По нам с ГП-25 стреляли, ну, с, подствольной, с подствольника, не доставали чуть. но ну, после того, что здесь был пулемет, угу. ну, то есть ПСУ, называйте своими именами. Угу. Соответственно, противник, противник, мы здесь посередине. Угу. И нам повезло, что в огонь не доставали, мы отошли, ну, и, точнее, отошли на свои места и успели запрыгнуть в воронки. Потом полтора суток, ну, это те типа, полсуток, что мы заходили, часов пять, наверное, по этому полю бегали. До поля тоже под обстрелом заходили и полтора суток минометного обстрела. То есть это польский миномет. Почему польский? Потому что выхода не слышно, а разрыв вот он. И птичка висела постоянно. То есть ты голову не подымешь. Ну, ну, почти двое суток без еды, без воды, в движении. Хорошо, хоть сигареты были. <laughs> Ну и, соответственно, уже выбора не было. Вышел на связь 27-го. Так, сумка тяжелая она была, получается, товарищу передал. А он был, ну, воронка, ну, получается, метров 15 левее от меня. Ну, я уже дополз с сумкой. В какую-то в первую воронку лег, без сил. Говорю, все, я отдыхать. Ну и сумка осталась там, надо было выйти на связь. Я пытался за эти полтора суток, наверное, раз 10 перескочить эти 15 метров, но не получалось, пулеметчик не давал. Потом уже, получается, 27-го утром психанул и просто перебежал. Повезло, пули мимо пролетели. Вышел на связь, Соответственно, реакции не было, никакой артиллерии в поддержке не было. И когда я услышал, что работает Моторола, на русском языке разговор и переговорка плюс-плюс. Так как связист я знал, что такое переговорка, как работа радиостанции, как песчанка нажимаешь. А, первым признаком того, что было, только когда русские голоса услышал по Мотороле, и она такое пиликанье, отчетливая, то есть на мотороле. И мы тоже как бы с моторолами работали. Угу. То есть, но ну, я с ними очень часто работал постоянно. И там моторолы говорили, у меня моторола молчала. Хотя канал по выставлению памяти только что вышел на связь. Все, и мы, мы так сели. Ну, это точка невозврата. Либо плен, либо 200. Закурили по сигарете и в итоге прострел воронку. Ну, автоматная очередь. Конечно, товарищу там локоть раздробило, но ну, ничего, жив, и на этом спасибо. Он уже в России. То есть он с России, получается, вот он уже домой уехал. Я еще здесь. Вот. И мы, ну, сдавайтесь. Ну, по факту вариантов уже не было. Либо там остаться двухсотым, либо сдаваться. Конечно, естественно, оружие сложили, вышли с руками поднятыми, что там в сумке. Ну, перечислил свое имущество, которое было. То есть со мной также была таблица, э, получается, переговорка, не переговорка, а частоты команды, то есть смена частот на Боуфенге, на, на аналоге. И все, вот 8 декабря в плен попали. 10 утра примерно. Семья есть? Мама, все. Чем мама занимается? Лучевский, да? Да, она сейчас пенсионерка. А пенсия сколько? Ну, сейчас подняли вроде как до 7 или до 8 тысяч. Было 6. 7-8 тысяч рублей? Да. Немного, я согласен. Я вопроса не давал. Ну, я вопроса не давал. Ну, я знаю, что это... Вы сами ответили. Ну, так это и есть правда, что тут скрывать. Это ни о чем пенсия. Это жесткая правда, и поэтому от нее не убегишь. Украинский паспорт остался, да? Украинский паспорт у меня остался на Водружевске. То есть мы когда заезжали, мы сначала в Водружь заехали, и там у меня остался паспорт РФ, паспорт Украины, паспорт ЛНР, ИНН, а, и документы на ранение. Там без и она какой, украинский? Да. И без трех справок такой пакет документов на ранение. У меня вопрос. Вот э, у тебя, у вас три паспорта. Угу. Кем вы себя чувствуете? Сказать честно, я уже запутался, кем я себя чувствую. Э, непосредственно брать, если ситуацию до 2014 года, э, так как я, получается, сирота раз в интернате. Мам, а мать что, отдала в интернат, нет, да? Нет, там, так, скажем так, были семейные обстоятельства. Но не важно, что семейные. Угу. Была поддержка очень сильная. Я как бы вырос при поддержке государства. То есть жаловаться... Украинского. Э, да, соответственно, украинского. Э, я чувствовал себя хорошо, и одежда, и в лагеря, и на море ездили. Потом студенческие годы, то есть стипендия и пенсия по потере кормильца. У меня батя умер, мне было 8 лет, по-моему, 2003 год. Вот. Э, потом 2014 год, он немножко так ну как немножко, он кардинально изменил мировоззрение, потому что пришлось по расстрелам побегать. Ну, я думаю, меня поймете в этом плане. Я, в принципе, был к этим, к этим референдумам, ну, скажем так, не то чтобы за и не то чтобы против. Мне было безразлично. Я жил себе спокойно, учился. Ну, молодой был, 19-20 лет, сколько там, в зависимости от, от даты. Э, ну, а потом как-то вот в 17 году, ну, так обстрелы, обстрелы. Ну, а так по факту кем я себя чувствую? Ну, родился я в Украине. Получается, украинец. А, сами корни у меня, что мама, что папа с России. Я не об этом. Я вам просто сейчас объясняю. Ну, соответственно, по факту украинец, потому что все в Украине. Э, корни с России. А вообще у меня мнение такое. Все мы славяне. И по факту, что вы, что я славянин. И, ну, если брать так, то да, я украинец по факту украинец. Я не об этом говорю. А о чем? Вот смотрите, вот э, у меня как бы в жилах течет польская кровь, да? У меня бабушка полька. Э, но я, если меня спрашивают, я четко отвечаю, кем, кем ты себя чувствуешь, Любомир? Я говорю, что я украинец. То есть я мыслю, я ментально, культурно и так далее. Это моя страна. Я понял суть вопроса. Да. Но, Но мы не говорим сейчас о паспорте. Мы говорим о том, кем ты себя чувствуешь. Вопрос, вопрос понятен. Да, честно, сложно сказать, очень сложно. Э, в такой ситуации, как сейчас, еще трудно, скажем так. Ну, э, в любом случае, спасибо большое, что жив, что здоров, что как бы... А, так, это еще нужно честно до конца осмыслить, потому что... <clears throat> Как им так объяснить? Флаг для тебя имеет значение? На данный момент мне к флагу как-то, ну, как безразличие. Вопрос понятен мой. Да. На данный момент безразличие. Но я думаю, со временем оно сформируется уже понимание чуть дальше. А смотри, сколько тебе лет? 28. До 28 лет должно было быть понимание уже. Трудно сказать. Я жил и жил себе по-своему. Никого не трогал. А когда это началось, все в голове перемешалось. И ну, я врать не буду, трудно сказать. Очень трудно. Ну, сказать Нет, сейчас, не нужно. Сказать сейчас, что я там э, украинец, или я русский, или я там э, ЛНРовец, ДНРовец, ну, трудно это сказать. На этот вопрос очень отчетливо, особенно в той ситуации, в которой сейчас, трудно ответить. То есть, ну, смысла врать я не вижу. Хорошо, давай возвратимся в... Я буду на «ты»? Конечно. Хорошо, конечно, без проблем. Конечно. Мне так легче просто. И давай возвратимся в 2014 год, э, и там 17 то, что ты сказал, что типа были обстрелы, и ты пошел из-за этого воевать, да? Вот для тебя когда война началась? Для меня еще в 14 когда я начал от МИН бегать по Петровке, на учебу ездить. 14 год. Э, банальный вопрос. Так называемые люди Донбасса, простые, угу. смогли бы заварить эту всю кашу без поддержки России? Ну, наверное, нет, скорее всего. Это финансирование это, скорее всего, подготовка не один год однозначно. Ну, такую кашу заварить госпереворот, ну, если берем это по факту, да? Мы говорим о чем? О Майдане? Нет, я говорю сейчас о референдуме, угу. о том, что происходило. Кто это заварил кашу, я не знаю. Но это сделал кто влиятельный однозначно, у которого были, соответственно, финансы, связи, и который это все очень хорошо продумал очень хорошо. Это детальный план, который был расписан э, до, от А до Я. Прямо Говорим сейчас о том, что случилось на Донбассе, правильно? Да. Твое мнение, кто это был? Ну, наверное, скорее всего, Россия. Потому что, э, наверное, да, возьмем сейчас по факту смысл этого делать Украине, когда Э, за эти годы сколько инфраструктуры было разрушено, сколько людей погибло с двух сторон, соответственно. Э, берем экономический момент. Это потеря внутреннего малого продукта, экспорта, импорта. А, э, так как на юго-востоке там больше, по-моему, 50% производства, ну, по факту берем, заводы, производство, да? Ну, то есть металл. Но ну, не да, но ну, это э, индустриально, это, это индустрия Украины, так да, точно. большинство было сконцентрировано Ин, да, там. Да, индустриальный центр по факту Украины. Да. Вот, я думаю, это Украине было бы невыгодно. Ну смотри, ты говоришь там о падении внутреннего валового продукта и так далее. Да, это все случилось в 2014 году. Э, гривна ослабла и так далее. Но все время на Донбассе говорили, что Донбасс кормит всю Украину. Было такое? Я такое слышал. Да. Ты в это веришь? Нет, потому что так как я э, учился нормально всю свою жизнь, начиная со школы, у нас был предмет экономика. И я его не, про, не пропускал, я также ходил на занятия и изучал. Не бывает такого, чтобы какая-то конкретная часть государства, малая, кормила все государство. Экономика – это налоги, это индивидуальные предприниматели, это полноценно все, от чего есть доход. И не может маленький кусок кормить все государство. Маленькая отдельные две области, там три области. По факту страна, то есть государство, это единое целое, где э, ну, структуризированности, соответственно. И каждая отрасль, неважно, это металлургия, там угледобывание, добывающая промышленность, это все, от всего идет доход. Так же самое и Карпаты, да, вот Карпаты. Ну, так это, извините меня, там и туристы, там тоже прибыль. Берем даже э, тот же Крым, там что-то еще. От всего есть прибыль. И это единая структура. Не может быть, что какой-то один кусок структуры кормит всех. Потому что если бы так было, ну, тогда бы, наверное, там были миллионерами. Ты сказал, что, скорее всего, это было при поддержке России, так? То, что ну, случилось в 2014 году скорее на Востоке. Скорее всего, да. Тогда у меня вопрос. То, что делала Россия в 2014 году, это она вошла во внутренние дела Украины? Вот тем, что финансировала оружие и так далее? Ну, соответственно, да. Это незаконно. Это незаконно, это факт. От этого никуда не уйдешь. Ты это еще понимал все тогда? Тогда нет. А когда? Понял? Скажем так, когда попал в плен. Уже здесь? Уже здесь. Объясню почему. Когда человек находится в одном среде обитания, и я видел только то, что у нас там обстреливали, как мы пошли да, на эту специальную военную операцию, все своими именами повторяю. Я видел, то есть, начиная там еще с Долгого, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, а потом уже в Солидаре. Навидался я многого. И очень это печальное зрелище. Что, а, что ты а, имеешь в виду? Да разбитые города там, ну, то есть я в общем за войну угу. говорю. И, ну, не будем перечислять это. Ну, это угу. раненые руки, ноги, там, и без головы, неважно. Просто получается так, что, ну, хорошего в этом ничего нет. Что в этом хорошего? Толк какой? Разрушиться просто и отстраивать чего? Возьмем только один солидар, к нам зовут. То есть берем это горлышко, да, города, мы там от, от этого КНАФа продвинулись, может, километра на два. Он разрушенный хлам. Там нет чего больше. И Сальдар вот этот горлышко, но его нету. Мы когда заехали в Попасную, проезжали, со стороны Камышевахи, эм, я думал, Попасная разнесена. Нет. Сальдар еще больше. Ну, поэтому, конечно, вмешалась. Конечно, э, Плюс нужно учитывать то, что ресурсная инфраструктура, а городов, поселков, и сейчас ведь летит территория Украины. Это все нужно как-то потом отстраивать. А отстраивать это финансы. Их откуда надо брать? Сейчас вопрос не в рабочей силе, а в финансах. А это все нужно делать. А где их брать, эти деньги? Когда уже вот оно есть. Поломать быстро, а построить долго. Возвратимся в 17 год. Ты пошел воевать, чтобы это все прекратить. Да. Ну, либо пан, бы пропал. Да. Луганск и Донецк – это чья территория? До юра и до факта для мира и для Украины. Территория Украины? Украина. Как, если Россия поддержала финансово оружие, Украина должна была защищаться. Да. Я не думаю, что все такие тупые в Луганской и Донецкой областях. Много оружия размещалось в жилых кварталах. Ну, это я скажу, это было с обеих сторон, от этого не убегишь. В жилых кварталах, да? да. Но ты же не можешь говорить то, что было в Украине, правильно? Потому что ты там не был, на территории подконтрольной Украине. До а, до 24 февраля, да, не был. Не был. Мы говорим о других вещах. Я понял. До семнадцатого года то, что было. Оружие, я не знаю, как это, ну... Ну, ВВТ, военное вооружение техника, скажем Да, так. они стояли в жилых кварталах и оттуда шмаляли. Факт? Да. Факт. Факт. Это все прилетело, прилетало на территорию под контроль Украины. Факт? Факт. Да. Ты воевал, и ты военный. Да куда идет ответка? Откуда прилетел? Конечно, с точки выхода. Факт? По, по выходу. То есть есть такое, да, говорят, плюс-минус, да? Ну, да, поправка, да. Есть такое, да? Конечно. То есть ты понимаешь, о чем я говорю? Конечно. Плюс в чем погодные условия, плюс в чем, ну, скажем так, это э, погодные условие, атмосферное давление, то есть факторы, которые мы, должны мы, мы не об этом, мы о другом. Типа там минус-плюс, это прилет. Ну, я за это минус-плюс и говорю. Да. То есть Украина отвечала, откуда это все прилетало, да? Даже конечно, если возьмем. Конечно. То есть, то есть это там было. Тоже есть факт, что я много видео тоже видел, э, что так называемые ЛНР, ДНР обстреливали сами жилые кварталы. Это тоже есть факт. На это, значит, это сказать ничего не могу, я не в курсе, я не видел Хорошо. этого. Что я не знаю, то я не знаю. Хорошо. Ты знаешь, что конфликт уже шел на затихание. Ну, уже, да, уже в 20... 20 в 22 году, кажется, была одна смерть. Ну, я скажу, мы в 22 году, у нас мы вот мы проехали два дежурства. Это было примерно в 20 числах. Я ушел в отпуск. Да, это уже там и БД там такого только мне, было. Если раньше еще там довольно-таки жесткие были боевые дежурства, то последние это 2 и 3, полгода это уже была тишина. То есть по факту перемирие, перемирие, перемирие. И вплоть до того, что парни с позиции спокойно ходили, то есть в открытый рост. А теперь одно, одна из самых главных вещей. Э, ты знаешь, э, что такое Минское соглашение? Конечно. Кто виноват в том, что ничего из них не вышло? В плане, в плане нарушения огня, стрельбы, да? Всего. Ну, как бы Россия очень топила за Минское соглашение, правда? Ну да. Э, скажем так, я беру, давайте вот отчетливая позиция, то есть как оно было там. Э, были ситуации, когда наши дурачки первые начинали стрелять. То есть это тоже было часто и густо. Но были ситуации, когда и по нам, и по нам прилетало. Ну, если брать в общем, в общем, то есть Минские соглашения – это полное перемирие, это да, там, ну, да, нарушения были, и неоднократно. Тут я с вами а согласен. А теперь самое интересное. Знаешь, что такое Владислав Сурков? Фамилию слышал? Слышал. Это бывший замглавы офиса президента Российской Федерации. Знаешь, что он сказал в феврале? Не, потому что я... Собственно... Я тебе просто скажу. что Минские соглашения так заключались, чтобы они не были, не были выполнены. Прикольно. А зачем тогда их было, было заключать? Встречный вопрос. А вопрос У меня вопрос. еще встречный вопрос. Зачем было это все бодяжить? Я тебе отвечу. Не знаю, это большие деньги. В этом э, моменте очень большие деньги, и кто-то по-любому хорошо любил себе карман. Смотри. Здесь вообще все более интересно. Большие деньги большими деньгами, так? Ну, конечно. Это все понимаю без таких, как ты и других. Большие деньги бы смогли это все сделать в Донецке и Луганске? Нет. Нет. Ты понимаешь, что ты и такие, как ты, виноваты в этом всем, что случилось? Конечно. Еще с 2014 года. Ну, с 14 я себя виноватым не считаю. А вот э, если брать 17-го, то да, я добровольно пошел. 17-го, да. А я тебе скажу, почему с 2014 года еще виноват, да? Почему местное население Донецкой и Луганской областей, те, которые повыходили на так называемый референдум и так далее, сейчас виноваты в том, что сейчас творится. Я тебе просто объясню. Интересно тебе? Да. Э, смотри, я часто говорю о Италии, потому что я там учился и жил 5 лет. Я хорошо знаю, как бы, реалии этой страны. Угу. Слышал о таком городе Венеция? Конечно. Да, это центр, есть провинции Венета. Может, ты слышал, может, не слышал, да? Это как бы, как тебе сказать, например, есть Донецк и Донецкая область, да? Вот у них типа Венеция, я центр, пони, я понимаю, а провинция – это Бенето называется. И вот там иногда пописывают, там говорят, что есть а-ля сепаратическое настроение, да? Ну, mm. типа. Mm. Ну, потому что эта страна большая и так далее. Но с кем граничит Италия там? с Я, Австрией, мне кажется. И вот если да. бы Австрия поддержала там финансово, это все э, то же самое, как с Украиной, что бы сделали итальянцы, они бы вышли и дали мощник подзатыльник всем тем, кто это разогревал. Да. Правда? Да. Они итальянцы. Они живут и хотят жить в Италии. Если бы луганчане и дончане дали большой подзатыльник вот этим всем которые эту кашу мутили, в 22 году ничего бы не началось. Большой войны. Согласен со мной? Да. В этом плане, да. Полностью. И Россия ничего бы не смогла сделать. Скорее всего, да. Но то, что проигнорировали, поддержали, это факт ничего не сделали. Это да, с, с этой точки зрения согласен. Да. Посмотри, ну, я украинец, и ты украинец, да? Да. Ну, потому что я считаю тебя тоже украинцем, у тебя паспорт украинский, ты с территории Украины. Вот, например, тебя будут слушать э, люди на Ютубе, да? Угу. Которые, может, кто-то выехал с Украины, да? Потому что те же самые Солидара, с Попасной, с Лисичанска, с Северодонецка. Они потеряли все. Факт, да. Ты признаешь, что это все стало успешно вошло в жизнь и свершилось из-за вины дончан и луганчан, те, которые воевали на стороны РФ. Что ты им хочешь сказать? Ты что сказать? Надо ну, все это прекращать как можно быстрее. Как? Не знаю, какой-то мир, как-то какие-то договоренности меньше крови проливать. Очень много смертей, очень много искалеченных жизней, разби разбитых городов. И это зрелище несприятно. Надо это все просто прекращать. Но ну, кто виноват в этом? Ну, каждый виноват сам в своих ошибках. Мы выбрали этот путь, каждый, кто, кто воюет. Какая страна виновата в этом? Я так понимаю, Россия. Потому что началось. Ну смотри, ну я так понимаю, Россия. Нет. Ну я смотри. Сейчас, смотрите, вы ну, я не понял. А, то, что сейчас творилось там у нас, наши виноваты. И вина, соответственно, тоже наша есть в том, что началось 10 февраля, потому что поддержали. Факт. Вот. А какая страна виновата полноценно в этом? Ну, я не знаю, кто вливал деньги, я не знаю, кто это все начал. Точно. Ну, скорее всего, Россия. Соответственно, ну мы виноваты, кто еще? Ну, как еще сказать? Больше Ну, смотри, вот, вот что меня, например, триггерит очень сильно, да? Иногда я разговариваю, мне очень тяжело, например, с украинцами из так называемой ЛНР, ДНР, да, разговаривать. Почему? Вот все время одна и та же телега. Ты им стараешься что-то объяснить, да, вот бомбили Донбасс, это всегда одно и то же. Там иногда доходит там до дикухи, ну, какой-то шахтер мне, меня там говорит, почему внешний долг за Януковича был меньше, чем за Порошенко. Ты такой сидишь, б***. все экономисты там. А внешний долг, знаешь, какой внешний долг, какой страны самый низкий э, в мире? Не, в этом... Афганистан. Ну, Афганистан, у него почти нет внешнего долга, потому что ему никто не дает денег. Ну вот все сидят э, потом, если бы нас послушали тогда, нужно было типа разговаривать. Ты один из немногих, который, ну, в большинстве случаев говоришь, да, это логическое то, что ты говоришь, Любомир, да? Да, эти, это все вещи. Но никто не хочет четко сказать «Россия». Вот если бы не было России, все было хорошо. Возможно, скорее всего, да. Ну, я не могу сказать, оно уже произошло. Вот у меня какое мнение, вот как живу. Есть действие, да? Действие созданное. Есть последствия. Принимай последствия. Назад посмотри свои ошибки, оцени, и в дальнейшем просто делай поступок уже правильный. Ну, либо с поправкой неправильной. Поэтому мне даже мысли не было, там, кто прав, кто виноват. Уже будучи здесь в плену, когда я посмотрел, как, как оно по-настоящему, а не как нам преподносили – Э, мнение очень сильно изменилось. Потому что нам говорят, все там будут там, издеваться, избивать, там, не знаю, все будет плохо. А по факту нас сразу и там и дали сигарет, и водички попить, и по-нормальному все было. И по факту был в плену с самого начала. Тут, в принципе, немного в плену. Но если ты не косячишь, то есть есть определенный правил. Ты его соблюдаешь, тебе вопросов нет. И ты живешь. Ну как живешь? В моей ситуации это по факту хорошо. Так же самое на Бога, на пленного. Если человек нормально идет, все, все понимает, у него все просто. А, а ты можешь объяснить, за что воюет здесь Россия, и в том числе воевал ты вместе с ней? Ну, я скажу так, как было до плена. Угу. Значит, до плена я э, воевал за родной дом, за семью, за друзей. Э, Россия оказывала нам поддержку, соответственно. Э, здесь сейчас как-то все запуталось. Очень сильно запуталось когда уже смотришь на то, что происходит здесь, какое отношение, и смотришь вообще вот на людей, ну, с которыми мы работаем, да, непосредственно в лагере для военнопленных. Стало довольно-таки сложно. Мнение меняется, и меняется, конечно, в лучшую сторону. Э, однозначно, скажем так, еще не сформировалось, но появились сомнения определенные. То есть все не так к нам преподносили. Все по-другому. Как? Ну, все. ну, скажем так, э, по поводу вот была такая, да? Помните программу на тебе чекають дома? Еще до была крупная война. Э, часть военнослужащих перешла, воспользовалась ей. Значит, у нас были, получается, информационные стенды, ну и там, вот там он воспользовался программой, получил там 17-18 лет тюрьмы. Ну, может быть, то он и сел. Но за пленом преподносилось. Просто даже вот взять отношения. Отношения, условия проживания – а, то есть это нормальные помещения с ремонтом, белое, постельное. Это где? Ну, здесь мы живем нормально. В Украине? Да, непосредственно еда, ну, и сейчас, я сейчас сам ее готовлю, сейчас повар. Ну, то есть э, приходит хорошее мясо. Ну, как хорошее? Берем сравнение с тем, что ты купишь себе дома, естественно, ты же не будешь сравнять. На рынке ты пошел, все выбрал. Но я вот его готовлю мягенькое, вкусненькое, хорошо все. То есть умеешь готовить, приготовишь. То есть мясо, постоянно рыба. Тут э, яблоки недавно давали, как ну, весна ж, яблоки ж вот давали. То есть условия хорошие. И она по-другому все говорилась. А, и меня что еще удивило, в том, что по поводу этой программы, да, что я говорил, на тебя чекаю дома. А, вот у меня вчера был суд. Сегодня получил приговор. 13 лет с конфискацией имущества. Но когда я уеду на обмен, на обмен, да, перед этим подписывается амнистия. То есть, э, и как мне объяснили, я общался вот с ФБУшниками и с адвокатом. Адвокат уже более четко объяснил мне одно. Ну, вот, конечно, профессионально. Его. Он сказал, то есть после амнистии ты чистый человек. Ты возвращаешься к себе домой. Если ты больше не участвуешь в боевых действиях, то к тебе претензий не будет. Тебя обменяли, то есть перед этим амнистировали, уголовное дело закрывается, и ты живешь дальше как человек. Даже по поводу конфискации имущества уточнял. Говорю, а что вот если вот я приобрету приобретусь, там, да, вот после обмена там машину, там, квартиру, не знаю, там, вдруг я там что-то там смогу заработать, да, на заработок, либо еще это. он говорит, это не трогается. Все, что было до, а потом даже когда амнистия, все тебя амнистировали, все твое остается при тебе. А я говорю, за вот эти моменты мелочи. Мелочи, да? Казалось, мелочь. Но вот в этом вот познается то, что Э, в этом моменте есть, э, скажем, там законность, настоящая законность. То есть нет того, что там тебя осудили, иди, сиди, мы тебя менять не будем. Либо там, мы тебя поменяли, но все равно хата твоя, машина а, приходит к нам. Я за эти моменты говорю, за позитивные. Ты, ты, говоришь, э, ну, типа там очень лишние лишних вещах. У меня фактически последний вопрос. Ты готов остаться в Украине на подконтрольной территории? Понести наказание, которое тебе дали, но остаться в Украине? Есть другой вариант. Ты возвратишься в так называемый ДНР или ЛНР, и тебя снова э, потянут туда. Ты все-таки воевал. Ты как бы профессиональное мясо, скажем так. Да, наверное, домой лучше на обмен. И, соответственно, просто не идти на войну. И все. Ну, просто вот смотрите, я отвечу. А, есть момент э, остаться. Да, я понимаю, что берем, э, отсидишь ты не полный срок, не полный, скорее всего, потому что закончится война, будут программы, то есть там постройки городов, еще по чем-то, да. Это логично, это будет однозначно. Э, будут амнистии подписываться. Ну хорошо, подпишу я амнистию. Точнее, ну, будет амнистия, будет программа. А дальше как мне жить? Где мне жить? Все мое там. По факту. Там. Там семья. Там мама, там, там близкие, там. А здесь, по факту, ну, я понимаю, что одна страна, я в смысле имею в виду, как бы, чтобы вы понимали разницу, да? Это получается бросить все там, бросить все там, отсидеть а срок. Да, с одной стороны проще. Но опять же, выходить почти там, не знаю, с 30 копейками и начинать все сначала, ну, это сложно очень. Очень сложно. А по поводу там заберут на войну. А вдруг не заберут? Ну, это мое мнение. Вдруг получится. Вдруг у меня все будет хорошо. Вдруг, Молодушка, вдруг получилось сейчас. То, что мы разговариваем. Вот сейчас получилось. Потому что ты живой. Ну, это мне конкретно повезло. А второй раз мы можем уже не встретиться, потому что ты будешь в черном пакете. Или в каких там отвозят, или вообще не отвозят. Просто сгниешь. Ты, скорее всего, возьмешь, потому что когда мы по этому бугру шли, там очень много было. Двухсотых, которых не позабирали, это я знаю. Ну, домой. Ну, я понимаю, что могут взять, забрать обратно, но опять же, это уже силком будет, соответственно. Добровольно не пойду уже. Добровольно не хочу. Жить нормально. Хочу. Но а, есть момент того, что я же объяснил, там брось все, а тут по новой это сложно. Просто с нуля, когда ты там уже 30 копейками, у тебя там <laughs> вообще ничего нету. Ну, я не знаю, но ну, это не каждый на такое решится. Просто там как бы уже даже жильская квартира есть, да? Как-то вот уже ты дома, ты дома себя чувствуешь. И как ни крути, все мы хотим домой. В этом плане он согласны, думаю. И та и, в принципе, перспектива сидеть. Я несудимый был до вчерашнего дня, соответственно. А, и в местах лишения свободы я себе не представляю. То есть, ну, однозначно просто, я не знаю, как-то пытаться жить нормально. И с надеждой на то надеяться, что когда все это закончится, и что мы, наверное, надежда на то, что мы с вами мы встретимся уже в другом русле. Не как военнопленный, да, там, и корреспондент, как-то правильно вас назвать, а, скажем так, как э, два нормальных человека, которые живут спокойной жизнью. Вот у меня такое желание.